السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم انا مروة احمد وده فيديو صغير تعريفي بالقناة بتاعتي اتمنى انه يعجبكم قناتي متنوعة فيها تجاربي الشخصية وطبخ واكلات وحاجات كتير لو حابين تشوفوا كل جديد اضغطوا على زرار سبسكرايب او اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد واستنوا مفاجات كتيرة على القناه